если сердце терзает сомнение, вас рассеет гитара моя. У ней тоски и раздумья забвения. питьевое, забудь скорее горе злое, и вновь сопьется питьевое. Я вам, друзья, про любовь. кипит ваша кровь. и Ретива!